भारत के लिए बेहद गर्व की बात है भारत की बेटी जसलीन कौर मंगल ग्रह जाएगी जी हाँ नासा द्वारा भारत से जसलीन कौर का चयन किया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि बेहद युवा उम्र की जसलीन कौर का चयन नासा द्वारा इसलिए किया गया है कि वे बेहद प्रतिभाशाली हैं और सिख परिवार की होने के कारण उनमें हौसले और साहस भी है भारत के लिए बहुत गर्व की बात है कि एक ऐसी भारत की बेटी को अमेरिका द्वारा मंगल ग्रह भेजा जा रहा है जो अलग ही दुनिया में